哟，这是一朵校花儿，校花儿快问快答。喜欢我的话，记得订阅我哦。带妹去哪里约会最能感动她？山顶，因为山顶动人。